tulianzisha uzinduzi wa ujenzi wa kituo cha polisi kikubwa kabisa ambacho tunakadiria kitakuwa na thamani ya karibu milioni mia tatu. Sisi wananchi kuja kuungana na wananchi hapa kujitolea, tumepata mifuko ya simenti saba tumepata nondo 50 lola 55 na kiasi kingine cha fedha, na tumekubaliana na wananchi wote wa Bungu kila kaya itakuwa inatoa shilingi elfu tatu kuchangia hiki lakini watachangia na nguvu zao. Ili kuthibitisha hilo, leo hii tumekuja kusafisha eneo hili, lote limesafishwa na wananchi wenye huruma wa jambo hili. Tunamwomba atusaidie kwa sababu tunataka kujikomboa. Tumepita kwenye mitihani mikubwa sana kwenye eneo letu, sasa ni vizuri tu, tu, tujenge kituo chenye usalama ambacho ni kikubwa, ambayo tutaiomba serikali watuletee askari wa kutosha kabisa kwenye eneo hili, kwa sababu eneo hili limeathirika sana kwenye yale matukio yaliyopita. Wanabungu, wanarufiji, Tanzania nzima waelewe kwamba eneo la Kibiti kwa miaka mitatu minne iliyopita ilikuwa eneo tete kwa hali ya uhalifu, na ndio maana mkuu wa jeshi la polisi akaona kuna umuhimu wa kuweka kituo cha polisi katika eneo la Bungu. Kwa adhima hiyo, na sisi tunaomsaidia yeye kazi, tunaomwamini, tukaamua kuhamasisha wananchi kujenga kituo kizuri ambacho kitaweza kutoa huduma zote za polisi katika eneo hili. Tunaomba wananchi wa Tanzania, wasio wa Tanzania, wana Rufiji wote kwa ujumla wao watuchangie kuwezesha ujenzi wa kituo hiki ili kiweze kufanya kazi. Mimi kama mwenyekiti wa kitongoji cha Msafiri nawahamasisha au nawaambia wananchi wa Bungu tuendelee kujitolea kwa kuchangia michango pamoja na nguvu kazi zetu katika ujenzi wetu, katika kufatua tofali, kuleta mchanga, kulima. Hii ramani tunakuja kuivunja kulinganisha kwamba ramani ni ndogo. Kwa hiyo kitu kikubwa tunachotaka kwamba tunataka iwe ramani kubwa inayolingana na hadhi ya Bungu kwa sababu Bungu leo ni ndogo, lakini kesho nikishukutwa Bungu inazidi kupanuka siku hadi siku. Nimependa hata hali ya usalama itakuwa vizuri, tunalima mashamba yetu, tunafuga kuku wetu, vijana wanakuja kutuchukulia mchana usiku. Kwa hiyo tunaumia sana. Unapompata mtu ukimweka pale mpaka mzazi wake akija kidogo, anapohangaika pale, hata nawe unajisikia faraja, japokuwa ina, yule inamuumiza, lakini kidogo tunapumzika. Cha polisi kina maana pana sana, kwa sababu ulinzi ni kila kitu kwa sababu eneo hili ni kubwa na pia kuna, kuna, kuna, kuna inaishi jamii tofauti tofauti, kuna walifu